Hola Fiferos, yo soy Cerecero Cero y tenemos un nuevo equipo de la semana y lo encabezan tres jugadores increíbles. Uno de los mejores defensas de FIFA 16, un delantero francés increíble y uno de los mejores amigos de Gareth Bale. Vamos a conocer a las estrellas de este Team of the Week 13. Pues ya los vimos ahí, Karim Benzema, Thiago Silva, Ramsey. Vamos a ver qué más jugadores completan este Team of the Week número 13. Bien, mi perros, ya lo tienen ahí, Karim Benzema, Thiago Silva, Ramsey, en el del Borussia Dortmund, también está por ahí Lucas Podolski, jugadorazos para este Team of the Week, hay que abrir packs a ver si le salen, si les sale alguno de ellos, por favor, coméntenme aquí abajo. Yo soy Cerecero y recuerden los piferos, cuando le pucú le mató le guagua FIFA la vida!